Se nós não for pra rua, tamo ferrado, porque esse governo quer derrubar todo mundo. A ordem é não deixar obstruir via. Olha, se a gente não pode morar na terra, a gente vai morar na rua, a gente não tem onde morar. É é e nós estamos hoje no solo, em cima do nosso direito. Aí eu escutei coisa assim, um monte de tiro, mas para mim era foda. Já são praticamente 30 escolas que estão sendo ocupadas, então vamos se fortalecer. Quem disse que eu posso